Primeiro dia de competição sem nenhum índice, classificando ninguém automaticamente para o Campeonato Mundial de Piscina Curta, mas uma etapa bastante expressiva, afinal, ah, dois recordes sul-americanos, ah, ah, dois recordes brasileiros, alguns recordes de campeonato e no total do primeiro dia 17 recordes, né? contando aí muitos recordes brasileiros de categoria. Competição boa, competição forte, e alentadora. Nós não tivemos nenhum atleta classificando automaticamente ao final do primeiro dia, mas com certeza muitos entrarão pelo índice técnico, e mulheres inclusive. Nesse primeiro dia, já que nós não tivemos nenhum com índice automático, eu acredito que tanto os 400 metros nado livre do Fernando Ponte, talvez até do Breno Correia, os dois nadadores de peito, Felipe Lima e João Gomes Júnior, como o Vinícius Lanza no Sem Borboleta, acho que estes cinco quase com certeza ganham vaga naquelas vagas de índice técnico. Né? Lembrando que são 20 que vão ao Campeonato Mundial, que serão compostos por, por primeiro pelos atletas que ganham, fazem o índice, eh, e os outros completando com o índice TEC. Entre as mulheres, acredito com certeza a marca da Daiane Dias o suficiente. Muito boa, olha, a Daiane Dias fez aí uma viagem de 28 horas, voltando do Campeonato Mundial Militar, 7 horas de fuso horário, ficou a 23 centésimos da, de fazer o índice. Né? Inclusive, se a gente fizer uma comparação dos tempos que aconteceram neste primeiro dia de competição em relação ao último campeonato mundial, o tempo da Daiane teria sido a melhor classificação no último Campeonato Mundial, entre todos alcançados nesse primeiro dia. Excelente resultado da Daiane Dias. Aliás, gostei também, também da, da, da Giovana Diamante, que chegou logo em segundo lugar, com 57,2, uma boa marca para ela. Ela que nada um pouquinho melhor as provas de 200 borboleta, acredito que inclusive possa fazer uma marca expressiva. O índice dos 200 é um pouquinho até mais forte, tomara que a Giovana consiga, uh, se não chegar a fazer a marca, que chegue perto no 100 metros do peito, para mim ficou um ar de frustração, porque é uma prova que a gente é forte, eu sei que os dois vão entrar, mas esse 57-0 não dá medalha, eles sabem disso, né? Eles, 57-1 né, do, do, Felipe, não dá medalha, eles sabem disso, nós estamos aí brigando por, por atletas que têm que nadar para 56 baixo, talvez abaixo do 56,5 para fazer alguma coisa no Mundial. Mas eu gostei muito do quarto colocado, porque os três são sempre os mesmos, né? Às vezes, uma ou outra vez entrou o Rafael Rodrigues, uma ou outra vez entrou o Pedro Cardona, mas dessa vez uh, se mantém os três, Felipe Lima em primeiro, João Gomes Júnior em segundo, o Felipe França em terceiro. O quarto colocado, eu ainda acho que o sem peito não é a prova dele, todo mundo sabe disso. Mas o fato de ele ter feito 57, 57, o Caio Computismo me dá uma, uma perspectiva muito boa, uma expectativa muito grande para a prova 200 peitos, que é a prova dele, inclusive, talvez até possa ir, se não sair o índice, uma marca específica. Ele já tinha nadado muito bem o Troféu Brasil, quando foi campeão brasileiro absoluto pela primeira vez, e agora faz uma boa barca no sem peito, isso melhora a velocidade dele, com certeza é um garoto novo, 19 anos de idade, bateu o recorde brasileiro de categoria. A melhor prova do dia, é, para mim, os 400 metros nado livre, essa briga muito boa entre os três nadadores, o nosso Fernando Schaefer, que ganhou a prova, o Breno Correia e o Luiz Otamir. Luiz Otamir que tentou, tradicionalmente faz o seu parcial A tentando abrir forte, não consegue segurar até o final, acabou atropelado pelos dois, mas os três se mostram muito fortes. E eu acho que esse 4 por 200 começa a tomar um pouquinho de corpo. Falta um quarto nadador. Até o João de Luca está de volta à competição, abriu o revezamento do Flamengo ontem, o 4 por 100 livre. Não foi uma grande marca, ainda não é o João de Luca que a gente quer ver. Então eu digo que hoje o revezamento 4 por 200 livre do Brasil tem três nadadores, nós estamos à busca de mais um. Mas tem que ser um que nade tão forte, tão bem quanto esse. Não pode ser apenas um nadador para completar, que esse revezamento não faz sentido. Ao final do dia, nós tivemos os revezamentos 4 por 100 livre, feminino e masculino, os dois com recorde de campeonato. Uh, olhos voltados para a Etienne, que abriu o revezamento do, do SESI, parecia muito bem os primeiros 50 metros, passou na casa de 25, mas 53,7 também não foi uma marca lá das mais expressivas. Eh, ganhou a prova o Pinheiros, eh, que teve até uma, alternância, interessante de, de liderança Pinheiro sese no final ganha o Pinheiros, tradicionalmente Pinheiros é forte nessa prova, e recupera o recorde de campeonato que havia perdido para o Sese. A última prova do dia, o revezamento 4 por 100 metros na do livre masculino, a equipe do Pinheiros, de ponta a ponta, liderou sem qualquer dificuldade, até os parciais do Pinheiros é importante que sejam destacados, porque é a equipe mais forte e são os nadadores mais expressivos. Né? Nós tivemos o, Marcelo Quereguini abrindo uh, para 47,32, o, perdão, 47,13, o César Cielo 46,92, o Pedro Pazari, Pazari 46,31 e fechou o Gabriel uh, Santos 46,46. É um exame razoável, não dei nada de espetacular, 3,0682, uh, é, é um revezamento que não teve qualquer concorrência, aliás, até a briga ficou pela prata e bronze entre Minas e Unisanta, no final acabou dando Minas na chegada, mas de olho nesse revezamento 4 por 100 livre, ah, principalmente porque daqui é, estão, está a base da seleção e talvez aí os dois nadadores da prova de 100 metros livre, que é uma das melhores provas hoje na atualidade. Ao final do primeiro dia de competição, Pinheiro já dispara na frente, primeiro lugar, e essa, essa disputa eu até diria que não tem muita graça, acho que não tem muito sentido. O maior contexto da competição está no bom nível que nós tivemos. 17 recordes, entre todos os recordes de primeiro dia, foi uma conta muito boa, bem expressiva. Tomara que a coisa siga assim e tomara que nesse segundo dia nós consigamos o que não tivemos no primeiro, que são os índices para o campeonato mundial. A gente volta amanhã. Até lá.